Yung kanyang balat din. Ayan. Taba tsaka yung balat. So, para siyang chicharon. Yung crunchy na. Mmm. Yun yung gusto kong ma-achieve. Kasi talaga nagre-crave ako mga sis. Nagre-crave ako sa pinakang yung para siyang balat ng lechon sa atin na para siyang balat ng lechong kawali. Basta ganun, pinagsama. everyone! Welcome to my YouTube channel. I am Donita, your Pinay teacher in Norway. And in this vlog, I will share with you some of the Norwegian traditional food during Christmas. So, share ko sa inyo yung kanilang delicacies or yung food na kinakain nila, especially tuwing December. And that is ribe. Para sa akin, yung equal nito is lechon sa Pilipinas. Papakita ko sa inyo kung paano to iluto. So, on how to prepare ribe in traditional way dito sa Norway and kung ano pa yung mga other foods na kinakain nila katulad ng lutefisk. So, it is a kind of dried fish na codfish siya sa English. So, codfish, that is lutefisk. And then, yun yung karaniwan nilang kinakain bago mag-Christmas kasi ang mga Norwegians, hindi sila yung kumakain kaagad ng puro karne. Siyempre, nauumay din sila. That's why fish muna yung mga fish muna or yung lutefisk muna yung kinakain nila bago yung pinakang December or yung pinakang Pasko. Yun yung pinaka-celebration nila. And sineselebrate nila ito during 24th uh, 24th ng Christmas. So, yung Christmas dito sa Norway, nahahati rin siya. Meron Adventstiden bago mag-Christmas. Merong Yule, tapos Rome's Yule. Yun naman is after ng Christmas to New Year's Eve. So, Rome Yules ang tawag nila doon. Ayun. So, another food nga rin pala na kinakain nila besides sa ribe is yung pinishot or yung Newton. Papakita ko na lang sa inyo yung itsura. And now, let's start making ribe. I will show you. Ayan mga sis, so ready na ang ating ribe. And titikman na natin. So nagawa na rin kami ng sauce. Ang sauce nito ay brune sauce. Ayan, kung makikita nyo. So lalagyan natin ng sauce siya. Ayan. So ang pinaka highlight ng ribe is yung kanyang taba. Ayan. Gusto ko para siyang chicharon. Yung kanyang balat din. Ayan. Aba, tsaka yung balat. Yung para siyang chicharon. Yung Crunchy na. Mm. Yun yung gusto kong ma-achieve. Kasi talaga nagre-crave ako mga sis. Nagre-crave ako sa pinakang yung para siyang balat ng lechon sa atin na para siyang balat ng lechong kawali. Basta ganun. Pinagsama. Mm. And syempre, may ka-partner yan. Yule Bruce. Yule means Christmas. And then Bruce means uh, drinks or beverage. Ayan. So, ito ang ating ayan. Ipapartner natin sa ribbon. Meron din silang Yule Earl or yung Christmas beer na tinatawag. Pero syempre, bawal sa akin yun. Ganto na lang tayo. So, skull. Skull means cheers in Welsh. Mm. Ayan, so kakain muna ako mga sis. And ang side dishes nga pala ng Rebek, limitan is yung surkol, potet, bloom col, grunsaker, or carrots, or any vegetables yon. Pero ako, syempre, Pilipino tayo, rice. Ayan. So, ayan. I will enjoy my food and magluto na rin kayo and sana nagustuhan nyo yung aming recipe. Ayan, para paano makuha yung malachicharon na balat. And that's it. I hope that you have learned and you have known some of the Norwegian traditional foods during Christmas. And if nakatikim na kayo and you already taste how the ribe or pinchot or lutefisk taste like, just feel free to comment down below. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel for you to be updated when I have new uploads. Thank you for watching. Bye!